Eu moro no Madrid. Não, não é essa Madrid. Essa é outra aqui, em Palhoça, Santa Catarina. Essa é a peça que o prefeito acha que eu devo brincar. Vejamos tudo que ela tem de bom para nos oferecer. Ali está a figueira que oferece sombra e conforto para os adolescentes fumarem é maconha sem se preocupar com as queimaduras do sol. Aqui na areia, crianças brincam. É o lugar que os cachorros fazem suas necessidades. Melhor assim. Se não fosse aqui, seria no meio da rua. essa é é a praça do e é aqui que eu evito brincar Obrigado, Palhaço.